assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling kanalimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni esa izohlarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang zero sizning har bir qo'llab quvvatlashingiz biz uchun juda muhim agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi iste'dodli futbolchi Jaloliddin Masharipov Angliyaga yo'l olishi mumkin. Agar transfer amalga oshsa, 28 yoshli hamyurtimiz tumanli Albionda o'ynaydigan ilk o'zbekistonlik futbolchiga aylanadi. Masharipov Angliyada sobiq ustozi Shotar Vilas bilan hamkorlik qilishga yaqin turibdi. Hull City'ning yangi bosh murabbiyi jamoaga o'zi bilgan o'yinga hujumkorlik qo'sha oladigan futbolchilarni olib kelishni aytib o'tdi. Ko'ramiz, barchasini vaqt ko'rsatadi. Biz esa Jaloliddinga omad tilab qolamiz.